ядронун жеке нуклондорго толук бөлүнүшү үчүн зарыл болгон энергия ядронун байланыш энергиясы деп аталат ядронун байланыш энергиясы жеке нуклондордон ядро пайда болгонго бөлүнүп чыккан энергияга барабар